Siz bu ülkenin içinde doğmuş insanlarsınız. Sizin kültürünüzü binlerce yıl savaştığınız batı tahkir ediyor. Siz de aynı tahkirle dininize yaklaşıyorsunuz. Bu ülkenin içinde kafir bile olsa, kafir bile olsa kaliteli bir insan e, İslam'a saldırmaz. Tamam mı? Der ki ben bu kültürün içinde doğdum. Benim kültürüm mağlup bir kültürdür. Benim kültürüm mağlup olduğu için aşağılanıyor. Gereken değer ona gösterilmiyor. Kaliteli bir insan bu ülkede İslam düşmanı olmaz. Tamam. Kalitesizliktir bu. Kafiri bile olsa, kafiri bile olsa, kafiri bile olsa, kafiri bile olsa, kaliteli bir insan, İslam'a saldırır. İslam'a saldırır.